wa ani sumbulu léegi wax bobu dafa ëmb comme ñun ñi nekk fii Sénégal dafa am ci ñeneen ño xamantene ñom tak boo leen gisé rek da ngay xam ñom dekk ñu Dakar lutax Sen parce que sen comportement sen comportement comme ñi laal sen bakkan ñi laal sen bop ñi laal sen ki wa lolu tamit est ce que du si sen éducation mën na baña nekk ci sen éducation mën ndeysaan mom de éducation sax mënu ko wax wa bu doonu sen éducation kon lan la mën na nekk ñak xam wa ñàkk xam si ñam ci ñom si ñom ñan ci seen parents yi wayo lu tax nga sonal village way ñom ay nitu àll lañuy doon yey tik tik tik tik tik tik tik zos zos fu ngeen toll parce que dama wala <laughs> lool du problème yow waxal rek Sénégal gi yépp dinañ ko def. ñu jël xebu euh, xabu niima. waaw xabu niima nga bax ko bam bax waaw. ba ndox mu wasang. waaw. ba ndox mi bax ba génn saxaar. waaw buñu défé lool yépp ba pare ñu jël sumbul duggal ko ci biir. du wax Sénégal ñu def ko. man la boga neex jom kor jank jek jek xam jamaale xale góor wa kay boga cum. wa boga do ñew ma may lu sumbul. non non. Wa lu tax. cas social duma ko doxal mukk xalaatuma ko man góor yàlla mel noo mel may doxal cas social la costumbre